السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي الكرام معكم الراقي حسن المغربي مباشره من المسجد النبوي احبائي الكرام تفاجات قبل قليل انني آه، آه، يعني آه، منعت وحضر علي التواصل عبر الواتساب كوني ارسلت رسائل عديده فتم الابلاغ علي فحضرت من الواتساب فالواتساب الذي اشتغل عليه الان هو الواتساب السعودي اسال الله عز وجل آه، أن يجعلنا مباركين آه، أينما حللنا آه، أحبكم في الله أبلغكم مرة أخرى وأذكركم مرة أخرى أن الواتساب الذي يشتغل عليه عليه الآن هو واتساب سعودي إن شاء الله تجدوه تحت هذا الفيديو الرقم رقم الهاتف ورقم المغربي اللي هو 00212 76 89 4 89 34 79 يشتغل دائما ممكن تتركوا رسائل ان شاء الله تعالى آه، ان شاء الله بعد آه، كم يوم يومين آه، احل بمكه ان شاء الله للعمره احبكم في الله قريبا ان شاء الله نرجع للمغرب ومن ثم لقطر ان شاء الله تعالى احبكم في الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته